Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat to członkowie rodziny. Drzeczowniki z rodzajnikami. Zapraszam. Jak widzicie, aurę pogodową chcę wykorzystać, póki pada śnieg, póki jest na tyle ładnie w lesie i bielutko. Wykorzystajmy to do nagrywania filmów. Dobra, członkowie rodziny. To jest parędziesiąt rzeczowników, które musicie lub, te, lub też pasowałoby znać e, nazwy, nazwy członków rodzin, nazwy członków rodziny, przepraszam, w ten sposób nazwijmy to. I zaczynamy po kolei. Istniejemy dzięki naszym rodzicom. Jak są rodzice po niemiecku? Die Eltern. Die Eltern. To jest rzeczownik liczby mnogiej, dlatego e, rodzice są. Die Eltern sind. Tak jest prawidłowo. Nie może być Eltern ist. E, tak jak w języku polskim mamy rzeczownik rodzic jako jeden, w języku niemieckim pojawiło się tylko rzeczownik Elternteil. Pojawił się. Tylko taki znam. Stricte rzeczownika oznaczającego rodzica jako osobny rzeczownik nie ma. Jest tylko Elternteil i to się używa też w, w raczej w artykułach, w jakichś materiałach naukowych itd. Tak nie? Także die Eltern sind. Pytanie, skąd pochodzi słowo Eltern? Pochodzi od przymiotnika, w drugim, y, przymiotnika stary, alt, w drugim stopniu, czyli Elter, starszy. Elter to jest starszy. I Eltern została tam y, zaznaczona lekka metamorfoza, czyli z, e umlaut, z a umlautu zrobiło się e i powstał rzeczownik Eltern. W skład rodziców wchodzi ojciec, de fata I od razu będę przy tych rzeczownikach, to może nietypowo, nie, nie, może nie spotkaliście się z tym, ale uważam, że to jest ważne. od razu formę liczby mnogiej tych rzeczowników, dobra? Także jeżeli macie fata, to w liczbie mnogiej ojcowie to jest di feta, di feta. Co powstało? No powstał a umlaut nad a i to spowodowało liczbę mnogą. Matka natomiast, matka po niemiecku to jest die Mutter. Die Mutter i liczba mnoga, czyli matki, to jest die Mütter. Die Mütter. Jedyna różnica też w umlaucie, w tym przypadku w uumlaut, no bo tak jest zbudowany rzeczownik Mutter, że jedyny umlaut, który możemy zrobić to nad u. Die Mütter. Dziecko po niemiecku to jest das Kind das Natomiast dzieci to są die Kinder, liczbą noga. Podkreślam to, das Kind, die Kinder, tą informację, ponieważ wiele osób myśli, że Kinder to jest dziecko. Myślę, że to wnioskujemy po naszych tych niespodziankach, nie? Jajko niespodzianki, kinda niespodzianki. I myślimy, że kinda to jest dziecko, no bo niespodzianka dla dziecka. No w tym przypadku to jest liczba noga, czyli die kinder dzieci. Jedno z dzieci płci męskiej to jest syn. Jak jest syn po niemiecku? Der Sohn. Der Sohn. Przez O i samo H. Synowie powstają w ten sposób, że dodajemy O umlaut i końcówkę E. Die Söhne. Die Söhne. Die Söhne. To są, to są synowie. Córka, jak jest po niemiecku? Die Tochter die Tochter. Natomiast córki w liczbie mnogiej, no to chyba się rozumie, to są die Töchter. Die Töchter. Co powstało? O umlaut nad o, co spowodowało, że ch wyma wymagamy miękko. Nie? Tak jak tohta, tam jest h, natomiast przy tohta jest eś, takie miękkie córki, die Töchter. Teraz omówimy relacje między rodzeństwem. Czyli zacznijmy od rzeczownika rodzeństwo. To jest rzeczownik die Geschwister. Die Geschwister. I też pamiętajmy, że to jest liczba mnoga. Czyli rodzeństwo die Geschwister sind. U nas jest rodzeństwo jest. Czujecie to? Rodzeństwo jest takie lub inne, natomiast die Geschwister w języku niemieckim sind albo haben, no, w zależności co chcemy powiedzieć. Kto należy do rodzeństwa? Oczywiście brat. Brat po niemiecku to jest der Bruder. Der Bruder. E, liczba mnoga, czyli bracia, to są die Brüder z umlautem, ale również pojawia się w wersja Gebrüder, Gebrüda. i na przykład jeżeli mówimy o braciach Grimm jako autorach bajek, to mówi się Gebrüder Grimm. Grimm. Nie? To G jest elementem chyba staroniemieckiego, natomiast pojawia się również do tej pory w języku niemieckim również ta, ta forma. Należy wspomnieć, że Bruda to był pies, którego właścicielem był Stefan Müller w serialu M um jak Miłość. Nie? Tam też była wersja, że historia o tym jego psie, o bruderze, e, no to jest dosłownie brat. Siostra po niemiecku to jest die Schwester. Die Schwester. Natomiast siostry w liczbie mnogiej to są Schwestern. Die Schwestern. I tutaj moim zwyczajem pragnę nadmienić, że mi się, mi się to myliło może, może niektórym z, wam, e, z Was również, rodzeństwo myliło mi się z siostrą. Zobaczcie, die geschwista, die Schwester. Jest podobieństwo? Jest. Natomiast ym, jak to skojarzyć? Schwester, siostra, geschwista, Ten element G, tak, od, tak jak od gebrüda, bracia, wskazywałby na liczbę mnogą. Nie wiem, na ile Wam to pomoże takie skojarzenie, ale no próba nie strzelba, nie? Nie zabije. Teraz omówimy e, dziadków. Dziadek. Jest taki dylemat, że w języku niemieckim mamy na to dwa rzeczowniki. W języku polskim nie. Dziadek jest dziadek. Natomiast w języku niemieckim mamy bardzo oficjalny Großvater, Großvater, ale potoczny jest opa, de opa, obydwa są de. Jeżeli miałbym używać w takim kontekście na co dzień, to bym dał OP. W sensie to jest rzeczownik, który jest na co dzień używany. Grossfate pojawia się, w, wiecie, w takich artykułach e, troszeczkę naukowych, troszeczkę jakichś, jakichś rozprawkach, w których jest mowa o rodzinie i tak dalej, o jakieś tam statystyki. Y, także grossfate dobrze wiedzieć, natomiast na co, dzień, na co dzień używają dzieci, na przykład w stosunku do swoich dziadków, opa. Nie? Liczba mnoga, czyli dziadkowie, E, to jest diopas, czyli dwóch lub więcej dziadków. Mówię o tym dlatego, że dziadkowie również rozumiemy w pojęciu małżeństwo dziadek i babcia. Że nasi dziadkowie, czyli rodzice naszych rodziców. I rodzice naszych rodziców to jest die Großeltern. Tak jak eltern to są rodzice, tak Großeltern to są dziadkowie, czyli w rozumieniu babcia i dziadek. W komplecie, w zestawie. Natomiast diopas to są dziadkowie jako faceci i przechodzimy do babci. Dioma, dioma to jest babcia i diomas to są babcie. No to skoro są dziadkowie, no to są wnuki. I teraz tak. Wnuk to jest de enkel. De enkel. To jest wnuk, chłopczyk. Wnuczka to jest die enkelin. Die enkelin. Wnuczki to jest die Enkel. Nic się nie zmienia poza rodzajnikiem. Wnuczki. Czy wnukowie? O, dobre pytanie. Dla Was. Natomiast wnuczki, dziewczynki, to są die Enkelinen. Die Enkelinen. Pojawia się również takie pojęcie jak Enkelkind. Das Enkelkind jako wnuczek, w, której, w którym nie jest podkreślona płeć. Czyli wnuczek w pojęciu takim e, właśnie e, jako e, dziecko naszych dzieci. I nie ma tu odróżnienia, jakie to jest płeć. Enkelkind też się to pojawia. No i wiadomo, wnuki Enkelkinder. Brat mojej mamy, Bruder meiner Mutter, czyli wujek. Wujek to jest der Onkel. Der Onkel i chyba widzicie to podobieństwo między rzeczownikiem wnuk i wujek. Wnuk to jest enkel, a wujek to jest onkel. Zestawię je obok siebie, żebyście widzieli różnicę. E, moje skojarzenie onkel, no wujek jest zwykle kimś starszym, chociaż niekoniecznie. Dobra. Kim starszym i, zobaczcie, że ma w środku, e, z przodu ma dwie literki on, tak jak nasze polskie słowo on, co miał, mogłoby podkreślać, tylko mnemotechnicznie tak gadam, czyli dla Was takie skojarzenie, które może się uda, może nie. Onkel jako wujek, które rozumiem raczej kogoś starszego, chociaż znam sytuację, kiedy ktoś, dla kogoś wujek jest kimś młodszym po prostu, bo tak wyszło. Natomiast enkel to jest wnuk. Ciocia to jest die tante. Ciocia die tante, a ciocie w liczbie mnogiej, dwie lub więcej, die tanten ciocie mamy, wujków mamy, no to siostrzeńcy, bratankowie, siostrzenice i bibratanice. I e, sami widzicie, że mamy na to cztery rzeczowniki, nie? Dzieci brata to są chłopaki, to są bratankowie, a dziewczynki to są bratanice. Natomiast e, dzieci, siostry to są, jeżeli to są chłopaki, no to są siostrzeńcy, kaczora Donalda, pamiętamy? a dziewczynki, czyli dzieci, dzieci siostry, to są siostrzenice. Niemcy mają inny podział. Mają łatwiejszy, mają podział na chłopaków i na dziewczyny. Obojętnie, czy to jest dziecko siostry, czy brata. Ok? Czyli chłopczyk mojego rodzeństwa, dziecko mojego rodzeństwa, któregokolwiek, czy brata, czy siostry, chłopczyk, to to jest DNF. -e de Nefe to jest mój bratanek i mój siostrzeniec w jednym. Ok? Natomiast siostrzenica, czyli siostrzenica lub bratanica, czyli e, dziewczynka, dziewczynka mojego brata lub mojego, mojej siostry, to jest die Nechte. Die Nechte. E, to takie moje skojarzenie z negacją nicht, nie? Może dziwne, ale dlaczego akurat w tym kontekście może tutaj nie powiem ale Dinyśte jest tutaj e, bratanicą i siostrzenicą. Ok? Denefe, no i liczba mnoga to są Dinefen. Dinefen, a liczba mnoga od Nyśte to są Dinyśten. I teraz przechodzimy do, do rodziny, e, która wynika z małżeństwa. Czyli jeżeli się z kimś żenimy, no to zaczynamy, tamta rodzina zaczyna być moją rodziną. E, różnie to jest, nie? <laughs> Żona to jest die Ehefrau. To jest oficjalnie małżonka, die Ehefrau, bo die Ehe to jest małżeństwo. Die Ehen małżeństwa. Natomiast w życiu codziennym nie używa się Ehefrau, mówi się Frau, meine Frau. I teraz powiecie, zaraz, zaraz, przecież Frau to też co oznacza? Oznacza kobietę. Nie? I dlatego wiele osób się zastanawia, jak frau może oznaczać zarówno kobietę, jak i małżonkę. Tak się dzieje, ponieważ die Ehefrau, ym, oficjalna nazwa, jest skracana dla celów, wiecie, dla, dla skrótu, nie? To eje znika, zostaje frau i wszyscy mówią, ej, kobieta to jest żona, a żona to kobieta. Czy to jest to samo, czy nie to samo, to jest kwestia dyskusyjna. Ale tak jest, tak się używa. Tak samo z mężczyzną, czyli z, z, żon, z małżonkiem. Z małżonkiem. E, the die Ehemann, die to jest małżonek. Eje często w języku potocznym się pozbywa się tego, nie używa się tego, zostaje man. No i nagle się okazuje, że man spotyka się z rzeczownikiem mężczyzna. Małżonek spotyka się z mężczyzną. the man. I teraz rodzina, która E, rodzina, która, którą nabywamy poprzez małżeństwo. Teść. I teraz słuchajcie, wszędzie, jeżeli to jest rodzina mojej żony, albo żona mówi, że to jest rodzina mojego męża, do jej rodziny, do członków jej rodziny dostaje się, dostawia się przedrostek szwiga. Szwiga. Jak to działa? Teść, czyli to jest w sumie ojciec, nie mój, tylko mojej żony no to to jest nie fata, ja go nie nazywam der fata, ja go nazywam der fata. To jest teść. Mama mojej żony, czyli teścio, e, teściowa, no to to nie jest moja mama, tak patrząc biologicznie, e, to jest moja Schwiegermutter. Nie? Czyli Mutter meine Frau ist meine Schwiegermutter. Ja, jako rodzic, który e, wydałem córkę za męża, no to ten, jej mąż, mąż mojej córki, also der Ehemann meiner Tochter, ist man mein Schwiegersohn. Czyli to nie jest mój syn biologiczny, to jest mój syn, no, który przyszedł, wszedł w moją rodzinę mm, przez małżeństwo. Der Schwiegersohn. Natomiast synowa, czyli e, mówi o tym, rodzice mówią o mm, żonie swojego syna, mają syna i ten syn ma żonę. I od, od tego momentu to jest ich synowa, czyli znowu dostawiamy, dostawiamy szwiga, tochta. Proste, nie? Czyli my mamy na to swoje rzeczowniki. Teść, teściowa, szw, yy, zięć i synowa. Natomiast w niemieckim to jest wszędzie szwiga, ponieważ jest to rodzina, która weszła w moją rodzinę poprzez moje małżeństwo. Jasne? Myślę, że tak. No oczywiście szwagra trzeba wspomnieć. Szwagier po polsku, po niemiecku bardzo podobnie, po prostu nie ma tam literki i, zostaje nam szwaga. Oczywiście jeszcze esz niemieckie. Der Schwager, to jest szwagier, die Schwagerin, szwagierka. Die Schwagerin, szwagierka. A teraz byśmy omówili członków rodziny, których nabywamy, gdy następuje drugie małżeństwo. Czyli jeżeli jesteśmy dziećmi i nasz tata po raz drugi raz ponownie się żeni, to jego obecna żona nie jest dla nas mamą, tylko macochą. Jeżeli nasza mama ponownie się, ponownie wychodzi za mąż, ten jej obecny mąż jest dla nas nie ojcem, tylko ojczymem, ojczym. Jeżeli jesteśmy jeżeli my wchodzimy, ja wchodzę w nowy związek, w drugie małżeństwo z kobietą, to jej dzieci są dla mnie, jeżeli to jest chłop, chłopczyk, to jest pasierb, a dziewczynka pasierbica, w ogóle wam powiem, że te nazwy polskie Macocha, Ojczym, Pasierb, Pasierbica są kropne. One są to brzmią jak obraza, jak, jakby ktoś kogoś, z, nie wiem, zelżywał, nie? Mają w sobie, może, może z bajek, może z baśni, ale mają w sobie jakiś taki e, negatywny ładunek emocjonalny, nie? Jak można kochać macochę, nie? Że macocha jest coś okropnego. Oczywiście to jest bzdura, ale, ale pewnie kojarzymy, no, kopciuszka, e, Aschenputtel, to jest kopciuszek po niemiecku, e, który, który miał macochę i ta macocha była dla niej zła, no i dlatego pewnie jakieś skojarzenia z baśni, z legendy. A może jakaś prawda w tym była, jeżeli chodzi o polską kulturę i tradycję w drugich związkach? Może to często się właśnie nie udaje. Nie wiem. Natomiast po niemiecku te nazwy ojczym, macocha, pasier, pasierbica, czy też rodzina przybrana E, to jest w tym wszystkim fajnie wszystko ułożone, ponieważ w języku niemieckim te rzeczowniki mają przedrostek sztif, czyli rodzina, która, z którą mam do czynienia poprzez moje drugie ponowne małżeństwo, ja jako facet, czyli kobieta wchodzi ponownie w związek, to jej rodzina z tego pierwszego małżeństwa, wszyscy członkowie tej rodziny mają przedrostek Sztif. I tak, ojczym, czyli yy, skoro ja jestem synem mojej mamy, biologicznym synem, moja mama biologiczna i ona weszła w drugi związek z facetem, to dla mnie to jest ojczym. Po niemiecku nie mogę go nazwać fata, nazwę go Stiefvater. Rozumiecie? Sztif fata, czyli ojciec ten przybrany. E, tu muszę wspomnieć mój jeden z ulubionych seriali Dexter, Dexter Morgan. No on był, yy, on był dobrym ojczymem. Yy, przynajmniej dla dzieci, nie dla przestępców. <laughs> no dla przestępców nie mógł być ojcem, jak sobie ty tak gadasz w ogóle? Macocha, czyli obecna żona mojego taty, prawdziwego taty, E, to jest jego druga żona. Nie? I ona dla mnie, skoro ja zostaję przy ojcu, ona dla mnie jest macochą. Czyli w sumie można byłoby w skrócie powiedzieć moja mama. No nie, ona nie jest mamą, ona jest tą drugą mamą, czyli Stiefmutter. Stiefmutter to jest macocha. W ogóle cała rodzina, jeżeli chodzi o przybranie, czyli rodzina, w, w, do której dołączam w związku z małżeństwem mojego e, rodzica, to to jest familie przybrana rodzina. Oczywiście, jeżeli ktoś wie, yy, warto wspomnieć, że w języku niemieckim używa się bardzo popularnie słowa patchwork, patchwork family, patchwork familie, patchwork z angielskiego, to jest ta sama zasada czyli małżeństwo, mm, e, kobieta ma dziecko, facet ma, facet ma też dziecko ze swoich pierwszych małżeństw i teraz się łączą w, swoich drugich, w swoim drugim małżeństwie on i ona. I, to jest, i, tak, i tak stworzona rodzina określa się pojęciem patchwork. Częściej słyszałem niż Stieffamilie, natomiast mówię o Stieffamilie, bo wyjaśnia to też ten przedrostek przed członkami rodziny, nie? czy przed macochą Sztif Mute i przed ojczymem Sztif Fata. Skąd się to Sztif wzięło? Jestem ojcem, mam dziecko. Rozstaję się z moją pierwszą żoną z różnych powodów, ona odchodzi różnie. Zakładam drugą rodzinę i teraz yy, mam obecną żonę, drugą i ona ma już dziecko z pierwszego małżeństwa. Załóżmy chłopczyka. I to jest dla mnie pasierb po niemiecku, no w jakiś sposób to jest syn, nie? Muszę go traktować jak syna, muszę. Powinienem, jeżeli, dla dobrych relacji rodzinnych. Yy, ale nie nazwę go synem, no bo to nie jest mój syn. Mam, mam swojego syna, a to jest Stiefzohn, pasierb, czyli syn mojej drugiej żony. To jest dla mnie Stiefzohn. Stiefzohn. Stief, element, który musi stać, nie? Przed tym rzeczownikiem jeżeli moja druga żona obecna, w tym momencie obecna, ma z pierwszego związku dziecko, jest to dziewczynka, to to jest dla mnie pasierbica. Czyli w skrócie myśląc, to jest córka moja, nie? Chociaż może oko... ja mam prawdziwą córkę, natomiast ta córka tej mojej żony drugiej to jest dla mnie pasierbica. Sztif tochta. Nasze dzieci stosunku do siebie, czyli moje dziecko biologiczne i tej kobiety, z którą jestem teraz, jej dziecko z tym pierwszym facetem, e, nasze dzieci w stosunku do siebie, jak się mogą nazwać. No i tutaj język polski rozkłada ręce szeroko i mówi, nie mam na to słowa, nie mam na tego wyrazu, przynajmniej ja nic nie wiem. Mówi się przybrana siostra, przyrodnia siostra, przyrodni brat. Tak? Tak się mówi. No i to jest ta sama zasada. E, w związku z tym, że to znowu rodzina, która jakby łączy się z moją rodziną poprzez małżeństwo mojego rodzica, albo bo w tym momencie mówię o dzieciach e, tego małżeństwa, poprzez związek naszych rodziców obecnych, mojego ojca i tam, tej, tej, tamtej kobiety, to jej dziecko dla mnie, jako dla syna mojego ojca, który wszedł w ten związek, dla mnie to jest na przykład to jest siostra, przyrodnia siostra Y, nie ma na to oso osobnego rzeczownika. Stiefschwester. Stiefschwester. Nie? Natomiast gdyby to był brat, przyrodni brat, czyli brat z innego małżeństwa, y, tylko że funkcjonujemy teraz w obecnie w, w, jakby w wspólnym, w, we wspólnej rodzinie, to jest dla mnie Bruda, brat przyrodni. Stiefbruda. Nie? Takie nowości dla Was. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę, że obejrzeliście sobie ten film. Mam nadzieję, że coś się e, coś, coś pomogłem, coś wyjaśniłem. E, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Po co? Żeby być na bieżąco, słuchajcie, bo ja też nie tylko publikuję film, ale też jakieś informacje Wam udzielam, typu kiedy będzie następny film, albo kiedy, kiedy będzie live. Będąc subskrybentami jesteście informowani na bieżąco. Myślę, że to jest fajne, bo to działa w dwie strony. Ja Was informuję, a Wy od razu wiecie, nie przegapiacie tego materiału. Poza tym komentujcie i lajkujcie. E, szpece od YouTube'a mówią, że jeżeli komentujecie film i lajkujecie go, to algorytm widzi, że przy tym filmie się coś dzieje, że jest ciekawy, że wzbudza zainteresowanie i w jaki sposób go popycha w górę. Czyli wybija go, jeżeli, jeżeli chodzi o jego oglądalność. Jeżeli chcecie mi w tym pomóc, no to fajnie by było, żebyście to zrobili. E, I trzecia rzecz, zapraszam do, zapraszam do oglądania reklam do końca jak obejrzycie reklamę do końca, to w jaki sposób ja to odczuwam e, korzystnie finansowo. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. E, ładna ta zima, nie? Sądecka. Las jest przepiękny. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trochę mi nogi zmarzły. Idę do domu na kakałko. Trzymajcie się, cześć.